Yerdeki halıdan elektrik çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Çoraplarımızla buradayız. Çalış- İn böyle Ozan. Bir tırstım Aha! Oha! Harbiden oldu. Elektrik çarpma hissiyatı var mı? Yok. Pat! Merhaba ve Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda TikTok'ta hayat kolaylaştığını iddia eden teknolojik hileleri biz de deniyoruz bakalım neler olacak. Hadi bakalım. <laughs> Niye suratıma atıyorsun? <laughs> Bu ne abi? Abi şey için attı. Hani böyle TikTok'ta bir anda böyle sahnede Kafama üstüne atma giriyorsun ya. iyiydi. Ah. Evet arkadaşlar önümüzde fazlasıyla böyle bir hack videoları hazır bir şekilde duruyor ve hileler, hileler diyelim biz Başlayalım bunlara. mı sırayla? Başlayalım. Bunların her birine böyle biz de bir bakacağız bakalım gerçek mi değil mi? diye. İlk başta çok acayip bir şey yapmış. Siz diyorsunuz ki bu anahtar falan filan bunların burada ne işi var? Bu üçüyle telefonu şarj ediyor. Zaten siz de bir yandan izliyorsunuz videoyu. İlginç bir olay. Ben bunu yapmam hocam. Ben bir tık enerji verebileceğini düşünüyorum. Sen ne bundan diyorsun? korkuyorum. İddiaya ah, var mısın? Ben yokum. Hiçbir iddiaya girmem elektrikle ilgili bir şey. Ah Kurban ben miyim yani? yani ben olmadığıma göre. Buraya koyduk bunu. Ama yardım etmen lazım. Abi iki elle olmaz bu. O zaman akım bozulabilir. Bir Aha! Oha! Harbiden oldu. Vay be. Helal Bravo. olsun. Hala da dolduruyor şu an bir de. Bir elektrik çarpma hissiyatı var mı? Yok. <laughs> Kimse korkmadı mı? Helal olsun. İyi ki çalıştı arkadaşlar. Evet. O zaman şimdi hızlıca sıradakine geçelim. Hemen Sal açalım. gelsin. Yine aynı abi bu zaten bizim deminki abi. Evet, ilginç bir deneme. Telefon bir suya sokuyor. Bir kestirme var aslında, onu kuruyor. Evet. O kestirme sayesinde telefon suya girince şu alttaki deliklerden, hoparlörden güçlü bir ses vererek oradaki suları atıyor. Bir deneyelim, deneyelim. bakalım. Suyumuz tam dolu geldi. Cihazı suya bandırdın. Oo, güzel güzel. İyice şöyle bir baloncuklar çıksın iyice. Göreyim baloncukları. Water eject kestirmesini çalıştır. Evet birkaç parça aynen atıyor şu an bak. Fena değil şurası ıslandı bir tık. Evet birazcık ıslattı. Bence geçti testten. Ama bak arada bir çalıştırılamıyor diyor kesiyor sürekli. Bence geçmedi ya çok başarılı değil. Bunun yerine böyle emiklesen daha çok su çekersin. Pirince yatırsam Pirinci yatırsan da olur. Siz çok eskilerde kaldınız. Teknoloji çok ilerledi artık. Bu mu abi ilerlemiş hali yarıda kesiliyor. Cihaz kendi kendi suyunu atabiliyor artık. Siz hala pirinç pirinç diyorsunuz. %100 verim değil. Bize en iyisi bir sonrakine geçelim. Bir Geçelim. sonraki çok fena. Hiç geçmek istemiyorum ama galiba geçeceğiz. Evet, geçelim ona. Şimdiki TikTok baya saçma, baya saçma. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Ama deneyelim. Çünkü Önce işin izleyelim. içinde ne var? Elektrik var. Elektrik varsa nedir? Teknolojidir abi. Sen de Bunu birçok insan yapmış. Halıya Hazır mısın? Bu dokunuşu ben çok sevmedim. Hazır mısın? Bir daha gel. Geldim. Hazır mısın dokunmaya? Hazırım. Çok hazır olmasam Hadi. da bu TikTok'u deneyeceğiz. yerde halı var. Bacakları bir sürtelim gel. Abi bir gün ayağımla teknoloji videosu çekeceğimi söyleseler yani bu kadar da olmaz falan derdim herhalde ya. İyiyim böyle o zaman. evet. Bu halleri de gülüşecektim. İstanbul'da. Biraz ayağını kaldırmış ayağını. Durum vahim. Yerdeki halıdan elektrik çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Çoraplarımız da buradayız. Çalışacak mı göreceğiz. Hazır ya mısın? Ozan yapmasak bunu. Çıkmayacak oğlum işte yalan o ya. Yani Boşu deneyelim. burada. Biz çok samimi bir samimiyet kurmadan sol elinde. Böyle, Böyle mi yapıyordun? Aynen. Ben de bunu tutuyorum. Evet, evet. Ne yapıyoruz şimdi? Ayaklarınızı sürdürüyorum. Bu güzel Benim yanmaya şimdi. başladı şu an. Benim de yanıyor. <laughs> Ampul hariç her şey yanıyor şu an. Hazır mısın? <laughs> Daha değil oğlum biraz daha sür. Yeter yeter. Dur şu an. olmaz. Yüzde, Abi. yüzde yirmide şu an olmaz. abi? Olması lazım. <laughs> Do- Doluyor. Hazır mısın? Evet gel. Aa, Yanmadı. bir daha gel. Yok yanmıyor. Tutuşun abi Bir de bam bile o da bacak ama ya. Tekrardan Bu başlayalım. önceden yüklediğimiz enerji yetmez mi? <laughs> Yapalım. Bak. Şu an kamera arkasında yaklaşık çok eğleniyor. Gel abi. Gel tekrar. Çok eğleniyorsunuz. Yok Gene abi yalan, mı ya. Yalan yeter. <laughs> bu hilenin de gerçekten Sakin kalamıyorum de, ya gerçekten yani. Gerçekten hile olduğunu gördük. O yüzden biz masanın başına geriye dönüyoruz. Geriye ben bu çoraplardan kurtuluyorum artık. <laughs> bir sonraki TikTok'umuza bakıyoruz şimdi. İzleyelim. Evet herhangi bir model iPhone telefon kullanıyorsunuz Filmden ve telefonunuzun özellik. kamerasının yeterince zoom yapamadığınızı düşünüyorsanız ilk önce kameraya girdim arkadaşlar. Kameraya girdikten sonra gördüğünüz gibi en fazla buraya kadar zoom yapabiliyorum. Şimdi buradan çıktım. Ayarlara giriyorum. Ayarlara girdikten sonra erişebilirlik olacak. Erişebilirliğe tıklıyorum. Buradan da büyüteç kısmı var. Buna tıklıyorum ve büyüteci açıyoruz. Açtıktan sonra ben ana ekran düğmesini 3 kere basınca büyüteçim otomatikman açılıyor arkadaşlar. Şimdi normalde daha demin hmm. fotoğrafa ne kadar yakın? Fena değil. Bu aslında şöyle bir şey denilebilir. Mesela iPhone'a 50x zoom getirdik falan gibi bir Deneyelim şey Deneyelim hocam. Al sana yani küçük yazılar. Benim gözümde şu yaptığı işin 50x zoom'dan çok bir artısı yok. Bir, standart bir iPhone ne kadar zoom yapıyor? Onu evet, bana bir gösterir misin? şu kadar yapıyor abi. Bir netleyelim. Dibine kadar girdik. Net mi görüntü? Bu kadar. yani şöyle böyle bir görüntümüz var. Peki bunu büyüteçle yaparsak ne oluyor ona bakalım. Şimdi zaten şu anda bile az önceki %100'ünkine yakın bir zoom var ve görüntü daha net. Vay. Şu anda da böyle deliler gibi içine zoom yaptım. Şuna basınca ve ne oluyor hocam? Fotoğrafını çekiyor Çat. tabii ki. Gayet de güzel çekiyor. Bir de normal kamerayla çek bakalım. 10 falan. Çek bakalım. 10 yaptım. Yani fena değil. Fena değil. Yani- başarılı mı başarılı mı efsane ne diyor? Yani benim hoş, benim hoşuma gitti ya. Benim de hoşuma gitti. Fena değil. Beni Bilmiyordum. kazandı açıkçası. Bilmiyordum böyle bir özelliği olduğunu. Bir Güzel. diğeriyle devam edelim şimdi. Hadi bakalım. Bu çok fena, ayıp Aynen. bir şey bence birazcık ama neyse. Burada notlar uygulamasıyla gizli konuşmadan bahsediyor. iPhone'da kullanıcıların notlar kısmından gizlice konuşabildiğini biliyor muydun? Evet. Hemen anlatıyorum bilmiyorsan. Yazlık mesajlar kısmından istediğimiz kişiye gönderiyoruz. Yani mevzu belli arkadaşlar. iCloud'u kullanarak ortak bir çalışma belgesi oluşturuyorsunuz ve bu çalışma belgesinde de karşılıklı mesajlaşıyorsunuz yani diyor. Yani senin derdin varsa Aynen. WhatsApp mesajlarımı kurcalamasınlar işte Instagram mesajlarına bakmasınlar birileri konuştuğuma dair notlar üzerinden konuşabiliyorsun çatır evet. çutur öyle bir şey var. Notu paylaşabiliyorsun. O nota beni ekle. Tamam. O nota seni ekliyorum. Buradan şimdi ortak çalışan ekle. Notu paylaş. Notu paylaş de. Sonra buradan notu paylaş dedikten sonra mesajlar diyorsun. Kime? Ozancan abi. Ozancan Şimdi yolladım sana. Emre'den geldi bana bebeğim isimli not. Ben de bastım ve kabul ettim. Ha, ben de benim yazdım onun ekranında çıkıyor. Canım yani... yazıyorum ben de sana. Can... Canım. Anlık olarak direkt düşüyor. Ozan yazdıkları gibi. buraya düşüyor. Bu videoda kilitlenebildiği de söyleniyordu. Ancak kilitleme işinde bir tık sıkıntı var arkadaşlar. Şöyle. Normal şartlarda o TikTok'ta burada kilitleme de var. Yani kimse göremesin vesaire gibi. Ancak kilitleme sadece sadece paylaşımı durdurursanız yapabildiğiniz bir şey. Şöyle paylaşılan notu yönet diyorsunuz. Erişimini kapattım Ozan'ın artık bu notu istersem kilitleyebiliyorum arkadaşlar. Bir Kilitleyince ne oluyor? Ha, parolasız girilmiyor nota. Tabii bak şimdi şifreyi koyduk. Şu an artık Ozan göremiyorsun sanıyorum. Yok ben göremiyorum. Zaten ben zaten erişimi de kaldırdığım için, için doğal olarak göremiyorsun. Gitti. Beni nasıl sildin ya? Silerim hocam. Notlardan silerim. Gönüllerden silinmeyelim Ozan. Eyvallah Önemli sağ ol. Onu. Gördüğün gibi artık açtım. Aynen Sen öyle. de orada ben tekrar ben paylaştım. Görebileceksin arkadaşlar. Evet. Bu notlar meselesi de bu şekilde. O zaman seri sıradaki TikTok'a geçelim mi? Eğer iPhone'unuzda birçok uygulamayı ana ekranda bir sayfadan başka bir sayfaya taşımak istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Evet. Bir parmağını ekrana koydu. Diğerinin üstüne tık tık basıyor ve klasör yapıyor galiba değil mi? Gördüm. Klasörlemiyor hocam. Hepsini aynı Topluca anda taşıyor. Ben bunu biliyordum. Deneyelim abi. Şuradan Twitch'i basılı tutuyorum. Şöyle yapsak ha. aynen oldu. Bir kere dokunsan yeter bence. Bir tane daha bastım. Bir tane daha bastım. Bunları al şimdi öbür sayfaya götür bakalım. Gittim. Oraya Oo, sığdıram oraya gidiyor, gidiyor. Oo, öbür tarafa. Dur biz şöyle yapalım. Direkt şöyle gidelim abi. Hı. Buraya bıraktım. Hepsini buraya cart diye taşıdım. Baya efsane. Ben sevdim bunu. Böyle topluca geriye alayım şimdi bunları. Yerine bırakayım. Bıraktım. Başarılı. Sevdim. Güzel Hadi özellik. o zaman sıradaki. Bir sonrakine devam edelim. Size iPhone'da kimsenin bilmediği bir özelliği Bakalım. söyleyeceğim. Telefon böyle ana ekrandayken yere koyuyorsunuz. Telefon böyle ana ekrandayken yere koyuyorsunuz böyle. Döndürüyorsunuz. Bakın. Dönmeye başlıyor. Böyle bir zigzag efekti oluyor döndürdüğünüz zaman. Allah Allah. Telefonun arkasını çizmeye hazır mısın? Bekliyormuş. Telefonun başına gelmeyen kalmadı zaten. O yüzden sıkıntı yok. Hemen Öyle açtım abi. Senin elin bir Doğruluk mu cesaret şey. mi? Hazır mısın Ozan? Hazırım. Çevir. Aa, inanmıyorum. <laughs> Olmadı. Sen çevirmeyi bilmiyorsun ha. Bak Doğru şimdi ben çevireyim bak bir dakika. Cesaret. Ama yerde çevir. Yerde deneyelim tamam. Direkt yerde çeviriyorum. Ama zemin parkeydi falan. Hadi. Israrla aynı e, çocuğun evine falan gidiyormuşuz böyle. Bu patates oldu. Tabii. Bu Böyle bir şey yok. Bir... Zaten çalışmayacağına emindim yani ben bunun. Ama yine de bir Ama deneyelim istedik. bayağı şok olurduk herhalde. Aynen yani. ama çalışmadı abi. Olmadı. O yüzden bunu pas geçiyoruz şimdilik. Yepyeni bir TikTok'umuz var. Ekrana bu sefer zannediyorum ki böyle hareketli bir video eklemeye çalışacağız. Böyle gidelim hemen. Doğrudan bir tane profile girdi. Ve buradan da Then go to Photos and select Use as Wallpaper. And now you have a video lock Hareketli bir şekilde bunu eklenebileceğini iddia ediyor kendisi. Olsun. Bakalım hemen. Hemen ekleyelim abi. Şimdi bir tane TikTok açtık arkadaşlar ve TikTok'ta şurada paylaşma yerine basıp doğrudan aşağı doğru gidip canlı fotoğraf olarak bastığında mecburen erişimle ezin veriyoruz şu anda. Video... Mecburendeki ümitsizliği ben Gitti şu an benim her şey. ama neyse. Canlı fotoğrafa dönüştürüyor şu an ve sonrasında bunu wallpaper'ım yapacağım. Ayarlara gittim. Duvar kağıdına girdim. Duvar kağıdı seç dedik. Tüm fotoğraflara git gittik, şunu seçtik, kilitli ekranı ayarlı dedim ve açıyorum ekranı. Basınca oynuyor. Benden geçer not aldı. Bence de. Bir sonraki TikTok'umuzdayız arkadaşlar. Ben bunu her yerde görmeye başladım bu arada bu fake'in fake'inin fake'i yani de neyse. Çalışmıyor mu diyorsun yani bu Mantığını olay anlatacağım. Evet. Ver hocam. Senin var mı böyle? Mesajlara gir abi. Mesajlara girdim abi. Al abi ekran görüntüsünü. Asfalt yazıyor burada. Daha sonra bunu düzenlemek için giriyorsun abi buradan. Keçeli kalemi seçtik. Opasitesini şöyle opaklığını da biraz kısalım. Birazcık o kadar... daha boyayayım. Gördüğünüz evet. gibi burası kapandı. Değil mi? Sözde. Gördük. Fotoğraf. Fotoğraflara kaydet. Buradan geliyorsun, düzenle diyorsun ve daha sonraki aşama şu. Bunu açman lazım. Bir de bunu açıyorsun. Hop alttan asfalt yazısı gördüğünüz gibi çıktı. Zaten Hadi. bu ekran kaydı ama bunun sebebi şu abi. Şimdi mesela sen o fotoğrafı başka birine göndersen zaten bunu yapsa olmayacak bu işlem. Bu o cihazda mı oluyor? O cihazda oluyor bir de çok düşük opaklığa sahip bir fırçayla yapıyor. Orayı harbiden kanırtsa bu olmayacak arkadaşlar. Yani bu bayağı fake aslında. Çalışan bir işlem. Yani değil. sessiz olun. Ekranda bir şey kapatacaksanız keçeli kalem efektini kullanmayın diyelim arkadaşlar ve devam edelim. Bayağı karalayın orayı. Şimdi bu sefer de yepyeni bambaşka bir hayat kolaylaşır. kendi crash oynayanlar için. Ben bunu denemiştim ya. Bu çok üzücü. Güzel bir olay olacağını düşündüğüm. Kalemin ucuna folyo sürerek, folyo sararak dokunmatiğini çalıştırmayı deneyelim. Sar abi. Şu tarafına sarayım. Sar. Sen daha iyi bilirsin. Neresi daha uygun olacak Ben, ben hep evde kaleme folyo Aynen. sararım. O yüzden konuda bayağı uzman olduğunu inanıyorum. <laughs> Lütfen ilk dokunuşu sen yapar mısın? Bayağı da hassas çal... Bak sen bayağı iyisin bu konuda. Şimdi ters Ben- ters çevir abi kalemin ucunu sen Ben bu arada sallamıyorum. Al sana bunu çıkartayım. Ekranı iyi çiziyorum. Yalnız TikTokçular sanki telefonculara çalışıyor gibi his var. Bana da biraz öyle gibi bir ekranı geldi. çiziyoruz, bir arkasını çiziyoruz Bir böyle. içine su sokuyoruz falan Tabii, cihazın. <laughs> aynen. Burada telefoncular, teknik servisler çok mutlu şu an yani. Fazlasıyla mutlu yaptılar. Şimdi evet. sırada bir TikTok var ki yalan olduğu 500 kilometreden belli. Ya olay olmasa. şu ben de bir yandan özet geçeyim sizlere. Gizli numaradan arıyor. Daha sonra oradaki gizli numarayı kopyalayarak başka bir yere yapıştırıyor ve o numarayı görüyormuş sözde. O zaman o gizli numaranın ne anlamı var hocam? Aynen öyle. Bir arayabilir miyiz? Şu an gizli numara Arayan arıyor. numara yok diyor. Kapatabiliriz. Şuradaki arayan numara yoka basılı tutuyoruz. Kopyala dedik. Şimdi klavyeye gideceğiz. Saçma sapan bir numara çıktı şu anda. Ben Oradan... sana bunun olayını söyleyeyim mi? Söyle. Arayan numara yok. Buradaki ona göre almış. Anladın mı? Anlatamam. Çok şey Anladım. T9. Anlatsana. T9. T9 klavyede eskiden SMS atarken ha? bunu 5000 SMS'çiler iyi bilir. AV'ye 5000 SMS bilirsiniz onları. 10.000 5000 SMS. Aynen arayan numarayı yoku. <laughs> Doğrudan burada kodluyor kendisi. O yüzden harbiden Neyse, ya. 8 numara öyle evet. bir şey değil. Bugünlük bu kadar TikTok yetti abi. Videomuzu kapatalım. Videoyu kapatalım Yeter. arkadaşlar. Sizin Üzerime için birisi ceket atacak diye korkuyorum. Evet, yani. güzel bir girişti. Güzel de bir çıkış olmadan biz gidelim. İki aramızda bulunan diğer web teknoloji içeriklerini izleyebilirsiniz. Bu tarz farklı içeriklerin gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın arkadaşlar. Desteklerinizi bizden esirgemeyin diyelim. Bir de şunu rica edeceğim. Evet. Abone olan arkadaşlar çanı açarlarsa orada bir çan var ona basarsanız Aynen çok öyle. seviniriz arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.